السلام علیکم پیارے دوستو آج جو میں نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے انسیکیورٹی تو انسیکیورٹی بھائی جان وہ چیز ہے کہ جس طرح سے کہ اب اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی بھی کوئی پارٹی وغیرہ ہو جاتی ہے تو بچے سوچتے ہیں یار میں کیا پہنوں کیا نہ پہنوں لڑکیاں آئیں گی اس میں عجیب لگوں گا اس میں ایسا لگوں گا اس میں ایسا لگوں گا یہ ڈوکر لگوں گا یہ وہ لگوں گا تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں انسیکیورٹیز آ جائیں ان کے ایگزام پہ تو وہی چیز کہ یار فلاں بندہ زیادہ اسکور کر لے گا یار پتا نہیں یہ کوشچن یہ کوشچن یہ ٹاپک یہ ٹاپک یہ ٹاپک یہ کیا ہے یہ آپ کی ہوتی ہے انسیکیورٹی اور اور کیا مثال دوں آپ کو جی لکس پہ آ جائیں یار میں کس طرح سے بال بنا ہوں یار میری میرے چلنے کا انداز کیسا ہے یار پتا نہیں میں بونا ہوں قد میرا ٹھیک ہے نہیں ہے اچھے لوگ امپریس ہوتے نہیں ہوتے یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں یار کی انسیکیورٹیز کہلاتی ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر انسان میں انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں وہ بہتر ہوتا ہے کن چیزوں میں وہ کمتر ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو اپنے دماغ میں نہیں بٹھانی چاہیے کبھی بھی اب ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک انگریزوں نے مووی بنائی سپر مین انہوں نے ایک سپر مین بنایا جو کہ اس دنیا کا نہیں تھا ٹھیک ہے کسی دوسری دنیا سے آیا تھا بہت ہی پاورفل تھا ہر چیز کر لیتا تھا ہاں، انسانوں سے کہیں زیادہ اڑ لیتا ہے اڑ لیتا ہے بھائی جان اور کوئی بھی چیز مارو اس کو نہیں لگتی ٹھیک ہے تو اب اب انہوں نے کیا سوچا کہ یار یہ تو ہم نے ایک ایسی چیز بنا دی کہ یہ ہم انسانوں کو تباہ کر سکتا ہے انسیکیورٹی ہے ہاں؟ پھر انہوں نے کوئی ایسی چیزیں اس میں لائیں کہ ایک ایسا مٹیریل ہے جس سے وہ کمزور ہو سکتا ہے اس کو مارا جا سکتا ہے اور پھر اس کے جو ہے ابھی ابھی ریسنٹلی کوئی اس کا ایک بیٹ مین کے ساتھ وہ فائٹ ہے ہے ہے کہ بیٹ مین جو ایک عام انسان وہ وہ اس کو مار دیتا مطلب کہ اب سپر مین کو مار دیتا ہے یار اب یہ یہ جو ہے انسانی فطرت ہے انسیکیورٹیز اب آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ لیول کرتے ہیں اپنے ان سیکورٹی ان سیکورٹیز کو اپنی سیکیورٹیز کے ساتھ یعنی کہ آپ اپنی ویکنیسز کو اپنی جو اسٹرینتھ ہے آپ کی اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ لیول پہ لے لے آتے ہیں اس چیز کو وہ میٹر کرتی ہے وہ چیز آپ کو بہت ہی آگے لے جائے گی انہیں انسیکیورٹیز کی وجہ سے ہمارا جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے انسان کی وہ بہت ہی لو ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے سیلف اسٹیم کا کم ہونا بہت ہی برا ہے اس سے انسان انسان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ اس کا اسٹڈیز میں مطلب من تو کسی چیز میں نہیں لگتا کیونکہ اس کی جو وہ پاور ہے وہ چلی جاتی ہے کہ میں جو ہے یہ ایگزام کر لوں گا میں یہ ٹیسٹ کر لوں گا میں جو ہے یا اس کا جو ویژن ہوتا ہے اس کا ایک فیوچر میں کچھ بننے کا جو ایک ایک پیشن ہوتا ہے وہ گم ہو جاتا ہے کہیں تو سیلف اسٹیم کو ایک لیول پہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے ایک بہت ہی سمپل اور نارمل جو حل ہے بہت ہی آسان سا وہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس وقت اب میں مثال دوں گا اسٹوڈنٹس کی اب جیسے اسٹوڈنٹس پریزنٹیشن دیتے وقت بہت ہی ڈرتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹس نا ان کے ٹیچرس ہوتے ہیں اویلیبل وہاں پہ ان کے فیلوز ہوتے ہیں جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اکثر وہ بیشتر کے اپوزٹ جینڈر اگر لڑکیاں ہیں وہاں پہ یا تو اسپیشلی وہ لڑکی جس کو وہ لائک کرتا ہے تو وہ پھر اس بندے سے بولا ہی نہیں جاتا تو بھیا اس چیز کا حل یہ ہے کہ آپ اس وقت جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ اس وقت وہی ایک کام ہے دنیا میں جو آپ کرنے آئے تھے مطلب ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کا فوکس اسی کام پہ ہونا چاہیے you should be focused on that thing جیسے آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ کا پورا 99% جو ہے آپ کا دھیان پریزنٹیشن پہ ہونا چاہیے اس کے کنٹینٹس کیا ہیں سب سے پہلے تو ٹاپک کیا ہے پھر کنٹینٹس کیا ہیں کس طرح سے پریپریشن اچھی کریں اور کلاس میں بھی آپ کی ہنڈریڈ پرسینٹ جو توجہ ہے آپ کا جو دھیان ہے جو آپ کا فوکس ہے وہ پریزنٹیشن پہ ہونا چاہیے پھر دیکھیں کہ کس طرح سے چیزیں چینج ہوتی ہیں آپ یہ مت سوچیں کہ یار پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا اور دوست کیا کہیں گے مذاق اڑائیں گے میرا میرا جو ہے وہ کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہے یہ وہ چیزیں دے میٹر میٹر بڑی تو کیا چیز کرتی ہے کہ جو چیز آپ ڈلیور کر رہے ہیں نا اس وقت وہ آپ اچھے سے ڈلیور کریں باقی ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں دوست بیٹھے ہوئے ہیں ٹیچر بیٹھا ہوا اس چیز کو آپ بھول جائیں آپ صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کو ایک ٹاپک ملا ہے اس چیز کو آپ کو اچھے سے پریزنٹ کرنا ہے اب اگر یہ چیز اگر آپ نے کر لی تو then you are the winner